皆さん、こんにちは。今日は、あぐらをかくの意味を紹介します。あぐらをかくの意味は、二つあり、皆さんが知っている方の意味はそのままです。もう一つは、いい気になって努力をしなくなることです。では実際に使ってみましょう。 あなたは、頑張って努力をしたことで成功し、それがきっかけであぐらをかいてしまいます。仕事を辞め、あなたは、残った財産を頼って贅沢な暮らしをした結果、貧乏になってしまいました。